so hey guy so welcome back with another after effects tutorials and class आज चाहिँ मोसन ग्राफिकमा हामीले चाहिँ केही टाइपोग्राफी पप इफेक्टहरू हेर्नेवाला छौँ सो यो चाहिँ अलिक ब्रेकडाउन थ्रु हुनेवाला छ है म चाहिँ प्रोसेस बाई प्रोसेस भन्नेवाला छु इजी टटरेल्स चाहिँ एकदमै इजी एन्ड एन्ड म चाहिँ यहाँनिर एउटा लेयर लिन्छु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लेयर भयो होइन सर्ट्स हिसाबले एन्ड यहाँनिर एउटा टेक्स्ट लिन्छौँ है एन्ड टेक्स्टको नाम चाहिँ सोर्स लेख्दैछु एन्ड अगेन यसलाई सेन्टराइज गर्छौँ है म सेन्टर अलाइनमेन्ट गरिरहेको छु यहाँनिर एन्ड एउटा मास्क लिन्छौँ मास्कलाई के गरिदिन्छौँ अब यहाँनिर हामीले मास्कलाई उसँग के गर्छौँ माथ गरिदिन्छौँ होइन यहाँनिर हेर्न सक्छ मैले चाहिँ यो आल्फा गरिदिएको छु है सर्ट्सलाई यो फर्स्ट लेयरसँग होइन सेप लेयरसँग आल्फा गरिदिएको छु अब चाहिँ हामीले यहाँनिर यसलाई एनिमेट गर्नेवाला छौँ होइन टेक्स्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म चाहिँ यु प्रेस गरेर देखाइदिन सक्छु होइन यहाँनिर म चाहिँ यसलाई चाहिँ एनिमेट गर्नेवाला छौँ यहाँनिर हेर्नु म चाहिँ एनिमेट गरेर देखाइदिन्छु है टक्क लाएर यु प्रेस गर्नु बित्तिकै यहाँनिर कि फ्रेम्सहरू देखिन्छ एन्ड यसलाई चाहिँ मैले राइट क्लिक गरेर यहाँदेखि यसरी इजी इन गरेको छु है यो चाहिँ इजी इन तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट पनि यहाँदेखि गर्नु सक्नुहुन्छ सर्सोर्स युज गरेर म चाहिँ यहाँनिर यो कि फ्रेम भन्ने असिस्टेन्स छ त्यसले चाहिँ गरेको छु है एन्ड अगेन यहाँनिर जान्छौँ एन्ड म चाहिँ यसलाई के गर्छु प्रिकम्पोजिसन गरिदिन्छु है एनिमेसनलाई यो चाहिँ हाम्रो प्री कम्पोजिसन भयो एन्ड अबदेखि यहाँदेखि चाहिँ इजी स्टेप्स छ म चाहिँ एउटा कन्ट्रोल डी गरेर एउटा चाहिँ लेयर लिन्छु है एन्ड अगेन यसलाई चाहिँ हल्का यतातिर मुभ गर्छौँ एन्ड यहाँनिर फिल म चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट्समा जान्छु है इफेक्ट्स आई थिङ्क यहाँनिर चाहिँ इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेटमा गएर यहाँनिर सर्च गर्छु फिल एन्ड फिललाई चाहिँ म यहाँनिर ड्रप गरिदिन्छु फर्स्ट लेयरमा एन्ड रेड छ यो चाहिँ रेडै रन दिन्छौँ again create one more layer with control D to duplicate यो चाहिँ यहाँनिर प्यानल सेलेक्ट भएको छ त्यही भएर यहाँनिर युज भयो है work control D control Z गर्छु एन्ड मेक स्योर यो वर्क एरियामा हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो एन्ड यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ and motion graph control D and फेरि भयो एउटा बुम एन्ड त्यसपछि हल्का यतातिर लिएर आउँछौँ अगेन यहाँनिर फिल अप्लाई भइसकेको छ अब के गर्छौँ यसको चाहिँ हामीले यहाँनिर कलर चेन्ज गर्छौँ एन्ड यहाँनिर म चाहिँ ब्लू राखिदिन्छु एन्ड एकचोटि एनिमेसन हेर्छौँ है कस्तो एनिमेसन भयो भनेर यस्तो किसिमको एनिमेसन एकदमै फङ्की स्टाइलको फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युबतिर युज भइरहेको क्या अचल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फङ्की तिनटै कलर एकैचोटि आउँछ स्विङ स्विङ गरेर बुम बुम है मेक्स्योर यहाँनिर तपाईँले यो चाहिँ मोसन ब्लर चाहिँ अन गर्नु होला किनभने चाहिँ रियल भन्नाले रियल लाइफमा युज हुने ब्लर चाहिँ देखि युज हुन्छ यहाँनिर है घाँसी मोसन ब्लर चाहिँ युज गर्नु होला मैले चाहिँ घाँसिन ब्लर भन्न आउँछु फोटोसप धेरै युज गर्ने भएर टक्क लाएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक किसिमको एनिमेसन भएको छ अनि टक्क लाएर स्विङ स्विङ स्विङ गरेर आउँछ अब हेर्नु तपाईँले अरू चिज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै यहाँनिर मैले बनाएको थिएँ फर्स्टमा देखाएन है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो जस्तै यहाँनिर हामीले चाहिँ क्रिएट गरेँ हामी सेम थिङ हेर्नु टक्क लाएर तपाईँले कि फ्रेमसँग खेल्न सक्नुभयो भने तपाईँले यस्तो किसिमको इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ है so see you on the next video I hope हजुरले केही नयाँ सिक्नुभयो होला